басып кеткен болатын әзіретжан басып кеткен болатын әзіретжан барып ма кел бір өгізді барып аласың бір өгізді келіп аласың міне әп бәрекелді кел әзіретжан міне тайжан тайжан ақсақалдың тайжан ақсақалдың міне қазы оталған дейміз ба тайжан ақсақалдың тұмар атты сәйгүлігіменен қазы оталдан палуандардың бірі жері дос палуанның баласы әзірет жабандоз тастады мәжен ақсақалдың атын мініп қайта қайта айтып жатырмыз құдай қаласа той құтты болсын баршаларыңыз арасында той нәсіп етсін дегіміз келеді міне аман әрекеттеріңізді жасаңыздар аталы баланың өзі тойғанменен ау бала баланы Бала Балан. арун әрі э, бүгінгі тойға мініп елу мың теңге салым тіккен құлмағамбет ақсақал рахматулла матулла мырзалардың әкесі құлмағамбет көкеміздің атыменен баруын тараз қаласынан келген құрмаш шабандоз тастады